жизни вроде ничего опять не изменилось Я не жду, не жду каких-то изменений Я не жду каких-каких хочу ответить, только непонятно, где ты. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Но вот как всегда я не могу найти ответы И никто не сможет рассказать свои секреты yeah